हेलो गाइज नमस्ते म राजु उपस्थित भइसकेको छु म सीमा छु आज सपिङ सेन्टरमा सपिङ गरेर जाने भनेर आएको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज तपाईँहरूलाई म यहाँ भित्रको सामान के कस्ता छन् प्राइजहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू देखाउने छु महँगो पनि छ राम्रो पनि छ ब्रान्डेड पनि पाउँछ र सबै खाले सामानहरू पाउँछ यहाँ मेसीको गेट यहाँबाट भित्र जाँदैछु म यहाँ भने सबै घडीदेखि लिएर हरेक चिजहरू पाउँछ यो ठाउँमा price sixty nine dollar my goodness यो पुरै चस्माहरू रेबन यसको प्राइज छ one hundred eighty one dollar तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेक्लेसहरू पाउँदो रहेछ special twenty five percent discount price कति होला यसको लेडिजहरूलाई विशेष गरी काम गर्ने गाडीहरू म भने अहिले यो फर्स्ट फ्लोरमा छु यहाँ टुगेदर महँगो सामानहरू रहेछ यहाँ <laughs> यो घडी एकदमै ब्रान्डेड ब्रान्डेड घडीहरू प्राइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ फोर थाउजन्ड बिचको झुम्का फोर थाउजन्ड <laughs> चार हजार तिन सय पच्चिस डलर अनि त्यसको सँगै रहेको झुम्का छ पाँच हजार पाँच सय डलर यति महँगा सामानहरू छन् यो ठाउँमा कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै एकदम महँगा सामानहरू छन् यहाँ देख्ने जति पनि यहाँ देखिने सामानहरू छन् एकदमै महँगा छन् अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नौ सय पचास डलरको झुम्का छ यो यो सानो चाहिँ छ यो यो चाहिँ यो सानोलाई यसलाई फाइभ हन्ड्रेड डलर छ यो सानोलाई त्यति गुसी तपाईँ सबैलाई मनपर्ने गुसी त्यसको प्राइस भने डिस्प्ले गरेको रहेनछ मेकअपको सामानहरू यतातिर भने छ मेकअपको सामानहरू छन् यहाँ पर्फ्युमहरू पर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै मेकअपको सामानहरू बाहेक अरू त्यस्तो केही पनि छैन यता पनि तपाईँको अलिक पर जानुभयो भने चाहिँ अन्य चिजहरू पाउनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मेकअपको सामानहरू मात्रै छन् म अर्को फ्लोरमा लिएर जाँदैछु यसैको ठाउँमा भने यहाँ तपाईँको मोबाइलको सामानहरू बेच्न राखेको छ मोबाइलको खबरहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू बेच्न राखेको छ मोबाइलहरू बिग्रियो भने पनि बनाइदिन्छन् यहाँ यताबाट पनि मे यो यता यताबाट पनि छिर्न मिल्छ यो फर्स्ट फ्लोर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट पनि छिर्न मिल्छ तल्लो फ्लोर पनि छ तल्लो फ्लोरमा सपिङ पनि गर्न पाइन्छ यहाँ बच्चाहरू प्रायः जस्तो विशेष गरी बच्चाहरू सपिङ गर्छन् त मसाज भइरहेको छ मसाज भएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी बिजी हुने सपिङ मल हो यो जाँदैछु चिसो रहेछ बाहिर त गर्मी थियो यहाँ अलिक चिसो रहेछ एसी लगाएको भएर होला सायद धेरै चिसो आज म धेरै ठाउँमा घुमाउँदैछु साथीहरू पनि आउँदैछन् उनीहरूलाई पनि भेट्छु म बुम बुम <laughs> वाह यो फोटोहरू बनाउने ठाउँ यहाँ यस्तरी फोटोहरू बनाएको रहेछ थ्री फोटो दामी बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ परिवार साइडको फोटो बनाउन मिल्दो रहेछ यो मेसीको बिच भागमा छ बनाउन मिल्छ ठुलो छ यो सपिङ सेन्टर एकदमै ठुलो छ तपाईँको क्विन्सको सबैभन्दा ठुलो सपिङ सेन्टर हो यो थर्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रहेछ यहाँ म आज यो सबै ठाउँहरूको प्राइजहरू सहित देखाउनेछु अहिले मैले सरस्वती बाहिरबाट देखाइरहेको छु भने अहिले म भित्रको तपाईँको प्राइजहरू सहित देखाउनेछु यहाँ सामानहरू कस्तो कस्तो पाउँछ त्यो ब्रान्डेड सामानहरू पाउँछ भन्ने कुरा पनि देखाउनेछु म नेपालभित्र ए ल ल दुई मात्रै आएको हौ अनि खोइ अरू त्यो बुहरू सबै काममा के हो दाँत बनाएको खै अनि ब्रेसेस हालिकन दामी देखाइ देखाउनु देखाउनु हेर अहिले म देखाउँदिनँ कि यहाँ अहिले भने हामी यहाँ एप्पलमा आएको छौँ एप्पलको तपाईँहरूलाई एप्पलको सामानहरू देखाउनेछु यहाँको प्राइजहरू हाई प्राइज यसको प्राइजहरू त लिस्ट गरेर हुन्छ है यसमा हुन्छ नि वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ बाह्र बाह्र महिनासम्म चाहिँ ठिकै हो नि बाह्र महिना ए यो किस्तामाको लागि चाहिँ यहाँ पनि मोबाइलहरू छ आइफोन ए प्राइज यहाँ रहेछ मोबाइल त राम्रो हो कि है स्लिप त परेको त्यो पनि <laughs> छैन सानो इलेभेन ए बाह्र रहेछ अझै चाहिँ साइड यो होइन यो त अलिक ठुलो हुन्छ हो यो साइडमा मिठो हुन्छ हाम्रो त यत्रो यत्रो खालको यतातिर आइपेडहरू रहेछ यता पनि यतातिर भने एप्पल वाचहरू छन् सिरिज सिक्सको नयाँ ब्रान्ड अहिले आएको भनेको अहिले नयाँ निस्क्यो यसमा त तिम्रो अलिक धेरै बढी फङ्सनहरू हुन्छ कि बुझ्यो नि त्यस्तो नि भयो यिनीहरू भनेको अलिक कम कम भयो यो र यो त एउटै हो तर यिनीहरूको ब्यान्डहरू छुट्टै यस्तो यस्तो खालको छ भनेर देखाउनको मात्रै हो कि यो खास भन्ने चाहिँ अनि अरू चाहिँ सानो र ठुलो साइज पनि त छ नि एउटा थर्टी टू एमएम हो यो भने होइन त्यस पछाडि यो भनेको थर्टी एट एमएमको हो यसरी यो साइजहरू छुट्टै छुट्टै छ क्या यो त तार साइजको रहेछ क्या लाइटिङ यहाँ रहेछ हामीले वालेस किनेको नि त चार्जर वालेस किनेको रहेछ चार्जर मसँग त मैले किनेको त यो तिन वर्ष के राख्ने आइपुड यो आइपुड प्रो फोर चाहिँ भएको थियो two hundred forty nine dollar यसको प्राइस भने यो भने आइपुड एयरपोर्ट्स मात्रै छ यो फेरि साउन्ड ऊ हो नि यसले साउन्ड प्रिफर गर्दैन भन्छ है यसले कि त्यसले यसको यो यसले कान नसो गर्दैन है यसले चाहिँ गर्थ्यो पहिलाको भर्नु अहिले पनि हामी यहाँबाट निस्केको छौँ अहिले अर्मानी एक्सचेन्जमा छौँ अहिले भने फिफ्टी पर्सेन्ट सेल सेल रहेछ यहाँ ब्रान्डेड सामानहरू पाउने ठाउँ यो तिम्रो टी सर्ट सेम होइन मेरो अर्को फिफ्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट यहाँको प्यान्टहरूको प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड थर्टी डलर कहाँ छ प्राइस यसको हन्ड्रेड थर्टी यसको प्राइस भने यहाँ रहेछ जिन्सको प्यान्ट ल तिमी एवट मत ब्रांड यहाँ क्विंस में सब टिमरलैंड का कपड़ा देख लूज सब price one hundred seventy dollar कस्तो राम्रो यो चाहिँ सु राम्रो रहेछ क्या यो मलाई मन पऱ्यो कलर दामी रहेछ क्या यो कलर दामी अरे राम्रो कलर रहेछ दामी दामी कलर रहेछ टी सर्टहरू सर्टहरू so branded 168 dollar yaar jo kama jani hai mujhe 500 500 ये सब लेडीज कपड़ा है ये ये कपड़ा है सब लेडीज हां सेल सेल मा रहेछ सेल को प्राइस कैसे छ है इसको टैग नहीं नै यस्तो ओरिजिनल छ कि यो सबै टिम्बरल्यान्डको पाउने ब्रान्डहरू मात्रै रहेछ नि यहाँ टिम्बरल्यान्डको सर्टदेखि लिएर प्यान्ट टी सर्टहरू सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेलमा राखेको रहेछ सेल भए पनि एकदमै महँगो छ यहाँको ब्रान्डहरू सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टिम्बरल्यान्डभित्र सजाएर राखेको थ्याङ्क यू ब्रो यो टु थ्याङ्क यू हो नर्मली हिराको हारहरू पाउने ठाउँ रहेछ यहाँ प्राइजहरू <laughs> महँगो छ थ्री हन्ड्रेड डलरदेखि लिएर टु हन्ड्रेड नाइन्टी डलर महँगो छ नि यो पनि यो डुप्लिकेट डुप्लिकेट हो हुन त यो फिफ्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रहेछ हो जिमार डिस्काउन्ट छ यसमा पर भाइहरू पर गइसकेका छ म पनि बिक्री जाँदैछु जुन खाले सुजहरू पाउँछ यसको प्राइस छ five hundred dollar six hundred twenty five మొత్తం ఎల్లేడి చేసి ఎంజాయ్ అయితే ओरिजिनल छ नि त यो यो सबै एकदमै एक्सपेन्सिभ सुजहरू छन् यो सबै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ three hundred fifty dollar normally normal सुजहरू पनि हेर्दाखेरि नर्मल सुज देखिन्छ तर यसको प्राइस भने थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी डलर छ यो सुज यसको प्राइस तपाईँलाई देखाउँछु म थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी डलरको सुज पनि त्यस्तै महँगो छ चार सय पचास डलर छ यो सुजको प्राइस तपाईँलाई म अर्को सुज देखाउँछु यो सुजको प्राइस छ यो नि फोर हन्ड्रेड डलर छ महँगा महँगा सुजहरू नि यहाँ सबै नि हो त नि त पैँतिस सय रुपियाँ चलाएको